Oye, ah, ah, mami, ah, uh, ah, uh, yo, yo, el nene del sandungueo. Yo soy el David, David, David, eh, yo. Se prendió el pan, mira, se prendió el pan. Muévete mamita, dale sin preocupación Sube el calor, bañate en sudor Muévete mamita, dale sin preocupación Porque estamos pa' bailar, también pa' sandunguear Pa' que todas las mujeres muevan las caderas Estamos pa' perrear, también pa' delirar Pa' que los hombres detrás las comiencen a rayar Porque estamos pa' bailar, también para motivar las nenas y rayarlas por detrás Mira, se prendió el party, DJ, tírame el dembow Pa' que bailen las gatitas que en verdad tienen flow Las que perrean de espaldas y son de corazón Las que le meten a fuego sintiendo la pasión Mira, se prendió el party, DJ, tírame el dembow Pa' que bailen las gatitas que en verdad tienen flow Las que perrean de espaldas y son de corazón Las que le meten a fuego sintiendo la pasión La disco está llena y seguimos el descontrol Todo el mundo se motiva al escuchar este dembow las mujeres solo rozan el mahón Mientras los hombres la rayan con estilo y mucho flow Pégate, pégate, acércate, acércate Una y otra vez que te voy a entretener Pégate, pégate, acércate Solo muéveme ese cuerpo que te hará estremecer Pégate, acércate Una y otra vez que te voy a entretener Pégate, acércate Solo muéveme ese cuerpo que te hará estremecer Porque estamos para bailar, también para saludar Pa' que toda comiencen a rayar, baby, yo. Las comiencen a rayar, las comiencen a rayar. Mira, se prendió el pan. junto a DJ Julian, DJ Son Man, Macana Studios, Medellín, Colombia, papi, yeah, yeah. David Ayo.